شيخنا الله ربي ارحمه ربي روح 我。 muna. thân صلى السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي بروحنا يا ربنا مع السلام في أماني biru الرحمن شيخنا الله ربي رحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي رحم